құрметті қазақ ауданының тұрғындары елімізде болып жатқан төтенше жағдай кезінде жолаушыларға қызмет көрсеткен қазақ ауданының кәсіпкерлерге және студенттарға теміржолшылар атынан үлкен алғыс білдіреміз қазалы ауданында ахуал тұрақталды теміржол қатынасы реттеліп станцияда екі күн бойы тұрып қалған пойыздар жолға шықты ұлы жүзім ұлылықтың шыңысың орта жүзім ортаймаған ырысым дұшпанының қақ бүлетін қалқанын кіші жүзім қайыспайтын қылышым бір қазақтың баласымыз бәріміз жанын берер алаш үшін ту қазағым деп туалған жауды да көрсе қуанған Алтаталы таталы әлімім кете менен төрт қара асуда асу үшін алған қара кесек шекті мен қара сақал шөмекей азуы өткір дүр арлан он екі ата байұлы адай менен алаша туды да көрсе сұранған ысық жаппас берішім тана мен таз ел үшін қан майданда сыналған қызылғыр черкеш масқарым таусылмайтын дастаным есен темір байбақтым қазағымның аспанын сейілткен қара тұманнан табын бар биік ұшқан қыраннан жағалбайлы рамадан кердері телеу тамадан кеудесінде от ойнап нұр шашылған шырағдан жігерленген керейдім алаш деген ұраннан адырнасын идіріп сұр жебесін шығарған Бақадыр жұртым кіші жүз қылышын қанға суарған Ұлы жүзім ұлылықтың шыңысың Орта жүзім ортаймаған ұрысым Дұшпанының қақ білетін қалғанын Кіші жүзім қайыспайтын қылышым Рахмет, ой молодцы Рахмет, рахмет біз шығарсақ қандай қошемет өлең шығардық бізден де рахмет сізге қалқы деген керемет екен